Não toca aqui. Puto, eu estou Mas reparando. espera um bocadinho. Não, não. não, agora não sai, não sai. Olha, quando é que a gente quer ir? Tau! Estão dois picos. Acertaste no, no helicóptero. No outro. aquele gajo está ali com um míssil e teleguiado. Aquele gajo o que? O que está no. Eu estava. Vehicle hit, did way damage. Vehicle hit, David, preciso de mais um. Ah tá. Fácil. Está então, um gajo dentro tá no F, não é? E está então um gajo dentro tá no F. Tens, tens rockets? Já está! <laughs> minas! Gás minas, cheguei. Porque há, há outra entrada, percebes? É aqui, David, é aqui, aqui, aqui. Acho eu. Bora. Já tá. Ai, este é nosso, este é nosso. Estou além do tanque. fugir o sniper deles. Estou lá, estou tá lá mais gajos, David. Matei dois gajos. Estás de mim? Obrigado, protege umas costas. Está outro, está Foda-se. Ah! aqui outro! Um boi de gajo então, um boi de gajo então. Ah, entrou um gajo onde estava, David. Ah, matei-o. David, acabei de morrer de trás. Está tá aí um gajo. muito é matou te David, está aí um gajo meu, está lado, David. Está um gajo meu, está lado. Não, atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti. Ainda estás, senhor? Não. E agora o helicóptero desfez-me. Ah, grátis e eles vão ouvir um gajo a dizer Não, foda-se! Donei um 1,50€ Donei para o Paypal para vocês virem. What the fuck? que é isto? Para-te! Ai da vida seco! <laughs> Isso vai-te matar, Pedro! Ai, é atrás de nós. Né? Ai, foda-se! <laughs> Chegamos, chegamos tão perto bem. Ah. Chegamos tão bem os dois. Ai. O que é que é isto à frente? Ok, pode ser que ele não nos veja. Ai, ouviu-nos! Morreste Calma. também? Não, não, não. não. Ah, ele está-te a perseguir, porque ele está a perseguir. É. não conseguimos fazer a conta, é não? É? Ah, ok, right. Vamos por fora, vamos por fora. Por fora? What? Eu nem sei onde мать. Ну, конечно, tiro não acertou, are you serious? Nós mandamos um rocket ao mesmo tempo, ó gajo. Não, não, não, eu não mandei nada.